inny widoczek na Bushes Garden w Tampie jakaś część suwenirowa jeżeli masz parę dolców na zbyciu to na pewno tutaj na Tampie Tampa, Florida, Bushes Gardens nie będziesz miał problemu z ich wydaniem jest ładnie chociaż tych zwierzaków trochę się pochowały październik 14 2015 rok filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia